Интеллектуальный отдел собирает по кусочкам значение Карвера в этом инциденте. Но сейчас это все. Я знаю, что у тебя назначена встреча на сегодня с Пэрис Карвер в отеле «Атлантик». Почему бы тебе не поехать туда и не отдохнуть немного? Могу я вам помочь, мистер Бонд? Я ищу Пэрис Карвер. Вы видели ее? Да, я полагаю, что она ждет вас в номере. И ваше присутствие также необходимо там. Мистер Бонд, нехорошо заставлять женщину ждать. Где Пэрис? Давайте поговорим, где декодер сперва. в порядке, Пэрис? Я думаю, да. Нам надо выбираться отсюда. Давай, следуй за мной.